老娘，柏林波斯哥修道女，调捻出你老母个丑花系啊！你哋班冚家产 pro 街仔，咪能话我哋啲女人冇捻用啦！拉客，听狗翻呢两只超和二十二年香港置地洋行 Clipper Merchandising Company 嘅两只古董流星唱片，八月灵王。 万能泰斗是老渣做知阿国，南宋时期嘅名将韩世忠将军，小曲皇后谭兰轻跳废戏就仅仅系做合意妓女梁红玉、杨广义唱嘅艳情广府曲仔杨广义、梁红玉先啦。 当初。 怪此红楼妓女，也解风化。 மை 五红颜动，词念为怜雪中人，纱窗为不掩，欲避恐寒侵。我泪人实不浅，不若从为掩纱窗，撩布心一点，撩布心一点。 清地何敢跟我格外风廉？况且我惯历风霜，何惧此雨丝风？ 风啊，雪正好作知己长谈，更一比严寒嘅威。